ಗಾಡಿ ಓನರ್ ಹಂಗ ಅದು ಯಾರ್ದು ಯಾರ್ದದು ಯಾರ್ದದು ಹಾ ಯಾರ್ದದು ಎಲ್ಲ ಮಿಚನ್ ನಿಂದು ನಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಂದು ನಂದು ನಂದು ಮಣ್ಕ ಹಾ ನಂದು ನಂದು ಮಣ್ಕ ನಂದ ನಾನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಾ ಅವ್ ಗೇನತ್ತ మేక మగ్గలు